Привіт. Діма, розкажи про те, як ти їздив в Польщу в другий раз на роботу в рамках першої піврічної візи. Другий раз збирався їхати в Польщу на роботу, і я е, думав, на яку роботу мені поїхати. Були, Була можливість поїхати е, на будівництво, працювати там на, на полі, працювати в саду. І от е, на будівництві я можу сказати, що робота найтяжча. Я не захотів туди їхати, але вона і найбільше оплачується. Е, я поїхав на іншу роботу, я працював в селі. На, в, в селі, тобто, так? Так, в селі я доглядав, я був невий сад, сади. Ага. Ну, а ти сам чому не, не захотів їхати на будівництво? Ну, через те, що важко. Я не захотів так, тому що там фізично тяжко робити. І я нормально працював собі я в саду, <laughs> але заробив я там, заробив я там менше, ніж я міг би заробити на будівництві. Тож, е, друга твоя поїздка була менш успішна, ніж перша, так? Так. І ще була вона менш успішною через те, що це вже була осінь, і е, був короткий день, і відповідно було мало робочих годин. Тому я заробляв менше, ніж е, перший раз. сезон починається із ранньої весни і до кінця літа. Е, восени вже небагато не роботи. Е, також можна ще їхати взимку, але взимку також небагато роботи. Але робота є. А от ти сидів, е, ну працював в селі, і ти був по суті в ізоляції, так? Ну я так розумію. Так, я був в ізоляції, я не міг е, вибратися кудись е, в місто, е, тому що ми знаходилися далеко від Варшави. І єдине, куди ми могли вибратися, це в невеличке містечко на закупи. На закупи, ну, покупки товарів. Покупки, так, це раз в тиждень ми їздили купувати собі їжу. А, на майбутній А я хотів в рамках цього відео спитати тебе про такі речі. От Чи ти зараз усвідомлюєш, ну там розумієш, е, де б ти міг інакше себе вести, там, да? от поступити інакше. Тобто, де ти, ну, грубо кажучи, де ти про, про, провтикав? От. Що б ти зробив по-іншому, якби поїхав е, знов? Е, от. Ну, Якщо б я поїхав знову, я поїхав би, певне, самостійно і я поїхав би працювати в місто тому що в місті все ж таки можна після роботи вийти, подивитися там, на Варшаву, наприклад, якщо ви їдете в Варшаву. Угу. Ну тобто більше можливостей, більше більше зв'язків, можна було там знайти більше ну, кращу роботу або ще щось. Ну, в такому плані, так? Так. В принципі, Я працював за 7 злотих і я перший раз їхав і тому працював там е, там, куди мене відвезли. Але 7 злотих е, це мінімальна плата. Можна знайти роботу і на 8 злотих, і на 10, і на 12. Угу. Здорово. Я просто від себе додав, додам, що одна, одного разу їхав от саме по Була-Булакар, потрапив ну, до до поляка. Поляк віз е, наших українців на роботу. І там мужики їхали. Мужик е, такий, він дуже позитивний, дуже живий такий. І він їхав на будівництво саме. І е, в нього при цьому в нього залишалося лише місяць візи. І він все одно їхав і радий був, і казав, що заробляв там по 12 злотих на будівництві. І і саме він мені розповів, що от треба їхати в місто, треба спілкуватися з е, нашими, ну, з іншими людьми, які там коротше, там є цілі гуртожитки, там де, наприклад, вони живуть. Треба знаходити контакти. І тому і от таким чином ти знайдеш більше роботи, ну там щось розберешся, може там. Десь, е, ну коротше, так веселіше навіть, отака от історія. І добре. А на завершення тебе хочу запитати, чому ти ну, другий раз от ти приїхав швидко, да? ти максимум два місяці там був, по-моєму, чи три. Взагалі то три. Три місяці. Три. Ага. Ну. Три. І ти вже три місяці в Україні зараз, так? А чому Я, що я хочу, я, зр- я зрозумів, до чого ти йдеш. Е, я хочу сказати, що якщо у вас е, залишається там уже місяць до закінчення візи або трохи менше, е, то я хочу дати вам гарну пораду. Зверніться до свого пана або до якогось іншого пана, нехай він вам зробить Е, там запрошення на роботу, і коли ви приїдете, у вас вже буде запрошення, вам не доведеться втрачати ще місяць або два місяці, щоб його чекати. І таким чином ви можете швидше оформити собі документи і швидше поїхати до Польщі або в якусь іншу країну. Це важливо. До речі, я теж сюди вийду. Це як мінімум, да? От треба, <clears throat> будучи в Польщі, отримати собі запрошення на наступний період роботи. Але ж є ще один момент. Якщо ти по піврічній візі вже відпрацював півроку, то ти маєш чекати ще півроку, щоб відкрити наступну таку ж саму піврічну візу. Адже ця піврічна віза в неї є річний коридор. Ну, Тобто в от є рік, і в році ти можеш тільки півроку працювати, а потім ще півроку ти маєш чекати. Така, Такий нюанс звичайної робочої візи, так? Ну, віза типу D05 вона називається. Ну, ви можете перевести запрошення для своїх друзів, які ще не поїхали Так, ну так. І для них оформлення буде швидше. От, от все, що я хотів почути про те, що е, знаходячись в Польщі, треба ну, розбиратись у всіх моментах і старатися самостійно пробувати Просто запрошення, роботи. Там зробити запрошення простіше, ніж тут. Да. І в наступних відео ми будемо знімати про те, як ми зараз ми допустили цю помилку. Діма не не здобув свою запрошення, ну в силу того, що він був в селі е, ізольований, бо ну, ну, не мав виходу, не мав не мав поняття навіть що робити. Ну от от така була ізоляція. І він не не, не здобув собі запрошення. Тож е, ми розкажемо в наступних історіях, як ми виходимо. так, як, як ми виходимо зараз з цієї ситуації і чому. І чому ми тепер е, будемо розумнішими і вам радимо теж бути на чеку.